slice lang natin siya mga besh. Ang square na maliliit. Cubes lang. So, masustansya itong corn salad na. So, mix natin dyan. Nagugas na ako ng kamay mga besh. Wala akong gloves. And square din to. Yung capsicum natin. colors lang. Ginawa gumamit ng yellow colors na capsicum kasi yellow na rin yung ating corn. So, para colorful yung ating corn salad. So, good for one people lang to guys. One person lang. Very fast and easy and cherry tomato of course So, mix na natin dyan. And yung ating parsley siya tumutunog pa. Hinugasan ko siya mga besh. So, cut lang natin. Slice lang natin ng ganun. Huwag naman masyadong maliliit. Kunting ganun. Tapos, of course, mix na natin dyan. Yan mga besh. And then, set aside lang muna natin. Lagay natin sa ref. Tapos, kapag kakainin na natin, saka natin ilalagay yung dressing para crunchy pa rin yung mga vegetables natin. So, gugawa tayo ng dressing. So, sa dressing naman, kailangan lang natin ng olive oil. 1 teaspoon lang. Ayoko naman din na masyado maasim. So, 1 teaspoon. And white vinegar. So, 1 teaspoon din little white pepper. Ako guys, minimix ko na siya, nire-ready ko na siya. Para pagkakainin na, saka ko na lang minimix yung sa salad. So, lagyan natin ng konting iodized soap. So, ganun lang. So, ready na siya. Mimix ko lang siya. Tapos, mamaya kapag time na para kainin ko, ko saka ko siya imimix. So, lagay ko muna to sa rep. Mix lang natin mga besh. Ayan, ganyan lang. Transfer natin sa preferred lagayan. there you go. Meron na tayong corn salad. Happy eating!